Thank you. my husband talaga, hindi siya nag-stop maghanap ng paan. Now, I'm so happy. Pakukuluan ko po ito. Pero bukas ko na siya lulutuin. Sadly to say, yung papayang nabili ko is nahinog na. So, wala na akong papayang ilalagay dito. Basically, ang ilalagay ko na lang kung ano yung mga nasa rep ko, which is yung oyster mushroom, spinach, and okra. Igagata ko po siya with that. Oh my God, thank you, thank you, Pangit. I just wanna quick video lang to ano, uh, show my appreciation to my husband. He didn't stop to find ano uh, paa talaga, paa ng manok kasi I was really craving on this as you know mga kapatid. Thank you, thank you. Lutuin ko to bukas pero papakuluan ko na ngayon. Hello mga kapatid, luto na tayo ng ating ano gatak. Gatang paa ano, ng manok. Ito yung ingredients ko ha. Uh, kasi ito lang po yung ito po yung meron ako, nut lang. I don't wanna use the word lang. Ito po yung meron ako. Uh, sibuyas, um, and, uh, ano tawag doon? Luya. Ay, iki. Garlic uh, powder. And then, ano nabasa ko? I got oyster mushroom and okra. Ilalagay ko na rin siya. And may spinach ako. The reason why po, bumili ako ng papaya before, but because reason why, because I like luya, I eat luya by itself actually. Even in a sushi, I like luya po. Ipag-off tayo after the show you. Ipag-off. Yan. Tapos lagi ko din yung sibuyas. Paanang manok mga kapatid, I was trading on this one. Of course, may gata tayo, no? Kaya may gata. Which is, I forgot to show you as well nakalata na siya. So, I will put, ano, two coconut in pan. This, I will put Sorry mga kapatid ha, yung, ano, uh, expression ko, um, kusa siyang lalabas, yung mga ganyan, is na kaya mabastosuman, no? Kusa po siyang lumalabas, kasi nakasanayan na po yan. Kapag nagugulat po talaga tayo, for ako talaga, I'm not speaking for in general, for myself na lang po, is kung sa akin lalabas, hindi ko maturuan yung bibig ko. Ayoko naman makipagplastikan, you know, na ano, tapos maririnig yung in time. This is who I am. I hope na wala akong ma-open because it's not what my intention is. Intention ko is magluto. Ayan. Lagi na natin yung paa. Yung paa ng manok, pinalambot ko na siya yesterday mukha na siyang nag-jelly-jelly. Kasi ito na yung kahapon. Gusto ko malambot yung ano, um, ano tawag ito paa. So, I'm so happy and excited to show this sa inyo mga kapatid kasi ilang araw ko na po itong ginigrade. Honestly. Yung mga uh, ah, GC ko, yung aking kapatid, Shoutout team Sabatin. I-dilute lang muna natin ito, no? Dadilute ko lang ito ang yung diba? Ayun na mga kapatid, dadilute na natin siya. Lagyan na natin ng garlic powder. Um, normally, hindi po ako gumagamit ng sariwang garlic. The reason why, kasi uh, may baby ako and then I figure it out, um, nag-i-stay po siya kang bumili ng garlic at ng sariwang garlic. Ganun lang muna. <laughs> yung sabaw niyan, kapatid, ano yan ha, um, yung galing pa yan dun sa, di ba, nag, ano, nagtigas yung ano. Lagyan ko to ng konting sabaw ha, yung sabaw nito is na galing yan dito sa paa. Hindi ko na siya lalagyan ng tubig kasi lalagyan ko siya ng dalawang coconut. bagay o kaya kung ano yung mga gusto ko. Yung mga kinakain ko po ba? Kinakain ko yung okra. You know, kinakain ko ang hilaw yun eh. eh wala akong papaya. Actually, hindi papaya ako. Kasi pakikita ko papaya ko sa inyo. Nahinog. Kasi naunang nabili ni Habi yung papaya. Naghanap pa siya ng paa. Ilang days bago pa siya nakabili ng paa. So, nahinog. Hindi ko na siya pwedeng ilagay. Kasi magiging matamis na itong ano natin. Yan. Lalagyan ko siya ng sili. Nakita ko ba tayo sa inyo? Ha? Ah! Ayan yung papayang binili niya. Nahinog po. Nahinog. Nahinog. Hindi ko na siya pwedeng ilagay. So, yun na lang. singer down, as in yung tumuyo, yung nagmamantika, yung gusto ko. And then, tsaka ko na ito ilalagay. Tapos kakain na tayo. So, wait lang natin ito mga kapatid ha. While we waiting, I'm gonna hugas-hugas first. <laughs> Ayan na. Mga kapatid, tuyo na siya. I mean, patuyo na siya. Ilawhit ko na ito. Patuyo na po. nag-ready ako dito tummy ko yesterday. Kumain lang po ako ng sandwich kagabi. Yun lang ang kinain ko maghapon. Sandwich lang. Kasi niready ko talaga yung tummy ko for this. Craving ko po talaga to uh, ah, gata na paan ng manok. Actually, may papaya dapat eh. Or yung sayote man lang. Kaso, yung papaya natin, mahinog. So, okay lang yan. Without papaya o with papaya, masarap pa rin yan. Gatak pa rin yan. Pero may mushroom naman at okra to. No? My version lang. <laughs> Kasi, like I said, ako po yung tao na kung sa tingin ko nababagay sa luluto, go ahead po ako. publicly and tag us on the Dry Family para po uh, magkaroon kayo ng entries sa ating raffle, sa ating page ng The Dry Family page. And don't forget to ano, um, support din ang ating mga kapatid na nag-YouTube po. Thank you. Goodbye. Kakain na ako. Thank you so much.